करे बिना छोटी मोटी गलतियों को इतना सा बस एहसान कर दे तू जो है नाराज मेरी सांसें ना चले मान जा तू जी